Conduir eh, parlant pel telèfon mòbil és aproximadament com conduir amb el doble de la tassa d'alcoholèmia legal. Això podríem dir que és com conduir havent begut quatre cerveses o dos begudes d'alta graduació. Estan escrivint missatges pensant-se que no, no es distreuen. Hem vist que posen el, el mòbil justament a, a la posició en el volant, van escrivint i van mirant sense l'atenció requerida en la conducció, per molt que el posis en el volant. Enviar un missatge de vegades ens pot costar la vida. Vius connectat, conduint, desconnecta, evita les distraccions.